такого я точно не ожидал. Вот это поклевка. Ah! пусть ты лучше помоги вот эту снять. Ну, что, будешь гладить? Надо погладить. Да я отпустить хочу. <laughs> Да я сам хочу, я же распутать наш. Можно? Интересно. Ну, вроде все целое. Аппарат летучий можно ее отпустить будет. Вот такая чаечка. а, Она еще и палец пытается прокусить. Так немножко больно, конечно, кусается. Открой, открой, открой, открой. Тихо, открой. О, Господи, подожди. отпускай? Отпускай, да. Не попадайся больше.